Добрий ранок, друзі. Так, пробую розпочинати епопею з щоденними влогами. Не знаю, наскільки мене вистачить, наскільки я стягну їх знімати кожен день, але буду пробувати. І зразу вам хочу показати маленький лайфхак, як бути крутим чуваком в маршрутці. Ви, коли заходите в маршрутку, ви оплачуєте за проїзд. І дивіться. Лайфхак. Витягніть гроші за проїзд ще до того, як ви прийшли на зупинку, або коли стоїте на зупинці, а не коли заходите в маршрутку, окей? Такий у нас процес на юридичному факультеті. Наше телебачення обговорює свої проблеми. Для тих, хто не знає, я студент юридичного факультету. Юридичний факультет. Юридичний. Юридичний. Я оборотень. Я на вихідних весільний оператор. Оператор, кінчик, зйомщик. А будні дні я студент, юрист, я інтелігентна людина нас на факультеті я займаюся проєктом студентського телебачення і це кусочок колективу, і ми опрацьовуємо наші проблеми, думаємо шляхами розвитку. Я дуже дуже Це ну, так собі просто. Добрий вечір, вечірочку. Добріший вечірочок. Самі слова пірамід. Всі їдять, всі їдять. Побили. І до речі, до речі, дуже важливий момент це Галина Петрівна. Це людина, яка на факультеті, так само як я, вже давним-давно. Я прийшов на перший курс, вона тут працювала. І я вже на шостому з половиною курсі, і вона тут працює. 15.32. Ми завершили мозковий штурм нашої діяльності, яку ми продвигали півроку на факультеті і тепер будемо міняти багато що, напевно, я сподіваюся. Буде, буде. Зв'язково. Будемо, будемо. Бачите, люди кажуть, що будуть, значить будемо. Навчальний день закінчився, але у нас маршрут мав йти додому. А ми не їдемо додому, тому що ми їдемо забирати закордонні паспорти. Закатали дорогу, але я не знаю коли. Це на ватрі. Тепер у нас два паспорта на кусмарцевих. Ха-ха. Мені цікаво, чи всі люди, які користуються Ютубом, повноцінно розуміють, як він працює, і в чому його перевага, і чому варто взагалі свою увагу приділяти цьому сервісу. Я планую, я вже над цим працюю, планую запустити е, цілу серію роликів в розділі про корисні додатки. В принципі, поговорити з вами про таку штуку, яка називається Google. Можливо, вам декому здається, що це тільки пошукова система, можливо, хтось з вас користується Google поштою, але чи знаєте ви про всі фішки, про всі можливості, які відкриває перед вами ціла екосистема Google? І ви, напевно, навіть, я думаю, не здогадуєтесь, наскільки зручно, коли ви повністю пов'язуєте пошту, нотатки, контакти і ще цілу, цілу купу різних речей пов'язуєте з Google. Особисто я, наприклад, вже давно користуюсь виключно поштою Google. І з того часу, коли я зареєструвався, вже певно пройшло років 7, можливо, навіть 8. І за весь цей час пошта тільки розвивалась. І якщо навіть вам здається, що ви користуєтесь поштою Google і знаєте про неї все, то я вам покажу одну штуку. Е, одну таку, один такий сервіс, який повністю змінить ваше відношення до Google. В плані того, що це стане ще зручніше, якщо ви розберетеся буквально за 15 хвилин. Але я вам поясню, як це зробити. Я вам поясню, як це зробити, як цим користуватися. Наглядно де клацати, що нажимати і як це працює. Реально класно, напевно, з 10-го, можливо, з 11-го я просто обожнював гурт Red Hot Chili Peppers. Це для мене був гурт номер один. І в якийсь момент просто я вже настільки заслухав всі, просто всі треки, я з перших нот е, знаю на сьогоднішній день, який трек грає. І альбом The Getaway. Getaway, Getaway. Це, я, вам скажу, дуже прикольна музика. Це навіть при тому, знаєте, як от, е, люди слухають музику таку, щоб протестувати, там, в школі ти хочеш бунтувати, ти бунтівник, повежі сітіті. Це така музика, яку слухають всі, там, ну, грубо кажучи. Але Red Hot Chili Peppers, <laughs> навіть мені зараз, 23 роки, я знайомий з цим гуртом вже реально років 10. Я все одно кайфую. Я отримую просто космічне задоволення цієї музики. Ну просто треба вміти, знаєте, зробити таку музику, щоб вона підходила людині настільки, настільки глибоко до душі. Увага. Увага. Дивіться, увага. Давайте ще раз, ще раз. Бум. Все, я постригся, йду додому. І тільки що прийшла смс що вже готовий мій паспорт. Але хронологія моїх відео зберігається, відповідно. смс прийшла сьогодні, а паспорт я забрав вчора. Отже, друзі, сьогодні зранку я їхав на навчання. Їхав, їхав, їхав і мені прийшла на думку ідея розказати вам класну штуку, класний лайфхак. Дуже просто, це настільки корисна штука для тих, хто їздить на автомобілі власному. Дивіться у вас є така така, така пімпочка. Пімпочка, дивіться, отут. Зліва, бачите? Тік, тік, тік, тік. Чуєте, вона клацає. Це називається вказівник поворотів. Ним ви вказуєте іншим учасникам руху дорожнього, куди ви хочете їхати. Чи ви хочете повернути наліво, чи ви хочете повернути направо, чи ви хочете перестроїтись в правий ряд, чи ви хочете перестроїтись в лівий ряд. Ця штука показує всім, куди ви збираєтесь їхати, наскільки сильно ви збираєтесь змінювати напрямок руху. Але чому я про це кажу? Тому що, друзі, в нас на дорогах немає екстрасенсів, немає людей, які можуть вгадувати. Знаєте, ну це не та ситуація, де треба вгадувати. Я зранку їхав, і от дивіться, яка ситуація. Дивіться на екран. Саме тому, саме тому це дуже крутий лайфхак, запам'ятайте. Вказуйте повороти. Це так просто, а це дуже допомагає на дорозі в русі, і вам будуть інші учасники дорожнього руху вдячні.